Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Abdulbos do'stlar. Bugungi video roligimizda mana shu ekraningizdan ham chiqarib qo'yaman Gamer Shop simulator degan o'yinni o'ynab mazza qilib dam olamiz. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin kelinglar shu videoga shaqlat layklar va kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar obuna bo'lib, kommentariyada fikringlar qoldiramiz. Qani unda barcha muammolarni izdan chiqarib, videoni mazza qilib tomosha qilamiz. Qani unda biz boshladik. Xo'p, mana bizning do'kon Bu o'yinni qisqacha tanishtirsam, o'yin do'koni. Hop, 150 dollarga buni sotib olamiz aka. Keys sotib olamiz, qora keys 50 dollarga. 200 dollarga to'ldiramiz. Hop, ko'chirsak bo'lar ekan. Qadamaqqa. Hop, o'yinni boshladik. Sotilishini. Hop. Hop, hozircha reytingimiz 100 ta. 100 foiz, 101 foiz mashhurmiz. Hop, mana bu yerda odam chaqiradigan, mashhurlik ko'paytiradigan nimalar bor ekan. Albatta ko'rgan bo'lsanglar, bu o'yinni yaqinda ko'rmagan bo'lsanglar, mana shu tepadan chiqarib beraman. Nima chiqdi video haqida. Xo'p, yana bitta mashina olamiz. Desek, pul yetmaydi ekan ho'p bu o'yinda asosan abdul ekan ochdik hop bu ham sotilsa yetadi endi uch yuz ellik dollarga buni olamiz hop endi bunga ham qo'yamiz hozir bitta bundan ana yangi narsa ochildi Hop, nimayangili? Hop, uf. Uh. Hadi 2 bit degan ochildi. Xo'sh do'stlar, shundan olamiz. Sizga hozircha pulimiz yetmaydi-ku. 52 hmm, foiz bo'ldi Mashhurligimiz. hozir yo'q unda sotib turaylik sotamiz mana shunday qo'yamiz uni sotib olar deydi uni bundan qo'yib qo'ydi ho'p mana mana bitta qo'shamiz bunaqa sekin sekin kuchayamiz Xo'p. Mana bunday qolib turamiz. Xo'p, endi bizda qora keys bilan boshqa yoqqa o'tib ketdi. Qora keys bilan ko'rayotgan bo'lsanglar, HDD2TB degan nom bor ekan. Hozircha mana shu ikkovini sotyapmiz. Halavashi sochni zo'r-zo'r nimalari bor ekan. Xo'p, 86 dollar, 60 dollarga bitta olamiz. Xo'p, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, yashik to'lar ekan. mana narsalar ber aka, keyin mono yerdan joylar gatadir bular aka. Mono yerga narsalar qo'ysanglar, to'ldiramiz buni ham Qo'yib turib to'ldirsanglar bo'lar ekan do'stlar. Hozir keys bilan nima yaxshi ketyapti. oz qoldi yashiga ochilishga ham. u yangi aksiya qo'ying dedik HDD 2TBni qo'ydik. HDD, HDD ekan asli ismi. HDD ikkita bid qo'ydik, hozircha aksiya qilib. Aksiya 1.2 va 2 kelar ekan. Hozircha biz 2x case, 2ta case ochilar ekan. Xo'p, ochamiz. Yana nima ochiladi? Xo'p. U oq case ochildi. Bekar sotib olib bizda mayli. Xo'sh, necha pul yig'ilsa, keyin oq keysdan qo'yamiz aka. Xo'p, xaridorlar ham kelib turibdi. 103% bo'ldi. Mashg'ulligimiz e, reklama berib yuboramiz bu yoqqa. 250 dollarga mana bitta reklama qo'yamiz aka, 10% ga ko'tarar ekan. Hop, buni asli bittadan joylab chiqadigan ekan. joylab chiqmayapman-da, oldin shunaqa qilyatgandim. Yuz qirq ekan Joylab chiqish kerak ekan, men o'zi avtomatik to'ldirib berganini bosib qo'ydim. E, vaqtim bo'lmasligi uchun и avtomatik o'zi to'lib turishi uchun. Ko'rayotgan bo'lsanglar, puldan yechib olyapti. Mana manoda. After refill on sale. Sotilishi bilan joylash. Mana shuni yoqib qo'ydim. Shuni yoqib qo'ysanglar, avtomatik to'ldirish hammasini ko'ringlar. Mana to'rtta turibdi, qora keys. Olib ketdi, mana srazu qo'yib qo'ydi. puldan yechib oladi lekin bulaylar <laughs> yetsa yechib oladi rosa gaplar bu odamlar qayerdan keladi ekan hayronman chegaralangan joyimiz ham faqat bitta xot ekan hop to'qson bir dollar bir yuz qirq dollar ekan davay davay davay davay yigirma dollar yana biron narsa oling odam bilan narsa olsa ikkita bo'ladi unda keyin sandig'imiz ochiladi. Hali shuni mushni cho'tki qilib joylaymiz nimalarini. Nastroykalarga o'tadigan bo'lsak, ovozlari и e, musikalari sal pastroq qilib qo'yganman. avtosga tushmasligi uchun. Xo'p, yana bitta odam akalar bitta odam kirsin, ikkita bo'ladi oq keysimiz. Yangi oq keys keldi. Sotib olinglar, kelinglar. Justin Timberlake'li sotib oladi hozir. Yo'q, adash. Ey, sotib olar ekan <laughs> nima Nimaga omonatda Ana, 150 dollar. Bu ham avtomatik to'ldiradi. Xo'p, ya avtomatik to'ldiradi. Do'stlar, men hozircha 3 ta u yangilik qo'yinyapti. Aksiyada yana qora keys. Hozircha yangi assortimentlarimiz kamroq. APG apg ab apg apg upg emas apg apg <laughs> deb unda kanda nomi. nom yo'q ekan nom qo'ya desam zashnaga domlavoramiz do'stlar nima deysizlar apg magazini e hop yashik ochildi bu telefonlar android telefonga tushadi play marketdan yuklab olishinglar mumkin vau ya'ni keysini yashil yo'q pushti bilan qorang и qora keys ekan ho'p давайте shundan olamiz yuz ellik dollarga ozgina pul yetmaydi ekan hop assortimentni ko'paytirishimiz kerak do'stlar hozircha mashg'uliyat foiz. Reklamani qo'yamizmikini? 250 dollarga, 150 ga bitta moldan olib tursa, 275 dollar Karol 275 dollar. Mayli, ничего, uni aylantiramiz, ko'rinib turishi uchun. Uni ham aylantiramiz, ko'rinib turishi uchun uni ham Kep bolinglar mana aksiya bo'lib ketdi qora kiyishlar. O, aka kirib oladi hozir narsa. adashib. <laughs> Yastim shunday aka oling. Endi ham olmadi. Qo'yib. Xo'p, keling aka, do'konimizga yangi-yangi tovarlar keldi. Oqidan olasizmi? Oling aka. 275. Uy, bu hali bor ekan. Xo'p, 140 qolib 175 ga 25 foydasiga sotamiz aka. Buni 60 ga olib 75 foydasiga, buni 50 ga 62 dollarga. Bunichi 275 ga olib 343 dollarga sotar ekanmiz. Hali ancha yig'ish kerak ekanmiz buni. Xo'p, mayli, ozgina sabr qilamiz va erishamiz o'yinda yutuqlarga. Birgalikda erishamiz. Kelinglar, mana yangi tovarlar keldi. keyinroq baho beramiz sizga narsalarni sotib olaylik kelinglar mana keling aka bir tuzukroq ko'proq narsa olinglar u kirganga yarasha okeysizmi oling oling aka uch yuz dollar pul qilinglar olinglar nahot akam uch yuz dollar pul qilolmasanglar yangi aksiyamiz vau wow. mana narsani o'zi yo'qu bir yuz dollar voy dali aksiyani unga qo'yib qo'ydik undan yo'q-ku. ajoyib bo'ldiyu boshqa narsa olish kerak-chi, bitta odam boshqa narsa olsa shundan qo'yib qo'yadi bir dona bo'lsa ham masalan, bo'lib turar edi mayli ничего boshqa narsa ko'rib mana yo'q deb xafa bo'lishyapti bizni klientlar nimaga buni aksiya qo'ydim men ham boshqa narsa sotib oling aka yo'q aka unimizdan yo'q <laughs> endi keladi <laughs> aksiyalar ko'p qo'ydik boshqa narsa sotib olsanglar bo'lishi mumkin ozgina pul yig'aylik hozir undan ham bo'ladi hozir sabr qilsanglar boshqa narsa deb keling aka boshqa narsadan bor uni qora keysdan oling hddddan oling oq keysdan oling mana undan yo'q jon aka <laughs> undan so'ramanglar boshqasidan oling aka boshqalaridan bor boshqalaridan bo'lsa yana bemalol oqidan qorasidan boshqachasidan undan yo'q jon akalar so'ramanglar undan tushib ketyapti mashhurligimiz bir yuz to'rt foiz вообще boshqa narsa olsangiz kiring jon aka yo'q undan kelganingiz bilan foydasi yo'q undan <laughs> na pozitsiyasiga kelganingiz bilan <laughs> aka boshqa narsa oling qancha qoldi bu aksiyani alishtiramiz bir yarim minut voy vo bir yarim minut kutamizmi vo voy voy uch yuz dollar ekan hali bor ekan to'ldirishimizgachi yuz ellik dollar endi yana yuz ellik dollar yig'ish kerak edi do'stlar shilloy bo'lyaptiyu oling aka 160 dollar mayli avtomatik to'ldirishni o'chiramiz как будто pul deb olish uchun keyin o'chiramiz bo'ldi yozuvchi pul qilsak keyin kelishi mumkin 238 davay bitta narsa qilsanglar avtomatik deyapti yo'q aka unaqa narsa ham qo'yib qo'yibman 28 sekund qoldi ha undan bor qoramizda qoramizda ol aka yo'q ana uch yuz to'shin uch yuz dollar bo'ldi oling aka lorilarni avtomatik qo'ydim yangi aksiya Ha, ham qilamiz. mondan bitta olib qo'ysak, pul yetmaydimi? 230 ozgina yetmayapti. Qo'rqonim, akchani bitta o'chirib qo'ysak, ikkitadan qila olamiz hamma Ikkitadan bo'lsa yaxshi, jub bo'ladi. 50 sotib olsa ham, endi mana o'zini pulini olib kelaveradi. Bundan ham bitta qilib qo'yamiz Bo'ldi. Xo'p, 91 dollar, 103 dollar. Xo'p, bunga ham oz qolyapti, yashikka. Oh. 171 dollar, yaxshi, normalniy. Boshlanishiga bo'ladi. Xo'p, keling aka. Davom etamiz narsa. Xo'p. Ozgincha qolibdi. Telegramda mana yangi aksiya bo'lib ketdi. HTDlarimiz işte zo'rlari borman kelinglar mana do'konga cho'ta odam yo'q do'stlar endi sekin yangi ochdik endi kelib qolar reklama qo'yamiz shekilli ikki yuz ellik dollarlik reklamadan olamiz oh yangi nima ochildi yangi narsa so'rab kelishadi endi std 500 erga bir bundan sotamiz shundan olamiz ikkita bitta olamiz hozircha shuni foydalanishga yana bitta olamiz bo'ldi aylantiramiz uh birinchi tovarimiz birinchi muxlisimiz yuz beshinchi mashg'ulligimiz yaxshi u sakson to'rt ikki yuz ellik bo'lsa mana u reklamadan qo'yamiz Xo'p, yaxshi hozircha o'sish bor 170 tadan 55 ta nimasini sotdik ha alhamdulillah uzr do'stlar 170 ta produkt sotsak narsa keyin joyimiz katta ekan hozircha 55 ta produktda sotib 8 sakkiz sakkiz ekan joyimiz Xo'p, yana 0 dan 450 dollardan shuncha pul qildik hozircha. Agar bitta 1 450 bo'lsa 100 dollar. Xo'p, 120 dollar, 200 dollar, 220 dollar esa bo'ladi do'stlar. Xo'p, 140 dan o'zini tan narxini hisoblayapmiz biz. 140 ga 220 260 360 360 ga. Xo'p, yana u yangi oxirgi list qilamiz aka. 360 ga yana 140, 400 500 dollar. Xo'p, 500 dollarga bundan 200 hisoblasak ham 700, qarochi bir 1000 dollarcha topibmiz-da, 450 dollar pul sarflab 1000 dollarcha. Xo'p, endi az reklama qilamiz. Hozir 150 dollar, 250 mi deki? 250 dollar ekan. 250 dollar bo'lsa, 250 dollarga bitta reklamani beramiz. Va ozgina mashg'ulligimiz o'sar ekan. Mana 10% mashg'ulligimiz o'sar ekan. Shuni beramiz hozir. Oqkeysdan ah, aka. 219 dollar. Davay 239, yana 20 dollar beringlar. 19 dollar. Брана сатурин sotib долларга. Кейин to'qqiz dollarga keyin как будто bitta reklama beramiz или oltmishta produktimiz sotilibdi bir yuz yetmishtada yaxshi Хоп, ho'p kelinglar mana товар келди. Аксия aksiya bo'lib yotibdi oq keyslar har xil keyslar zo'ri bizda bor kelinglar mana sotuvchi ham uchun kelinglar mana oqkeysni olib qolay aka oling aka ho'p uch yuz dollarmi qo'yamiz vo banner reklama shuni qo'ydik yaxshi ikki yuz ellik dollarga yuz o'n besh foiz mashg'ulligimiz o'sdi endi parking mashina qo'yadigan yer keyin adisa reklama keyin belbrad belbrad katta beradigan reklama Xo'p, 61 ta produktimiz sotilibdi. Kelinglar, mana yangi tovarlar keldi, aksiya bo'lib ketdi. Necha minut qoldi aksiyamizga? 1 mingcha qoldi. Oz qoldi mana aksiyadan tugashga 1 minut qoldi. Deb <laughs> bolinglar, olib bolinglar. <laughs> Eshitadi deb o'ylaysizlar. Eshitmaydi deysizlar, eshitadi mana kelishyapti do'stlar. Eshitmaydi deysizlar, eshitadi. Vaqt yeysizlar ham ketishdi mana. Hazır yine bir diyen güne satırladım ama yaş diyem az yine kaldı. 170'den 62 produktu sattı. Daha gelin ki. Geliyle meni arızam bulup gitti. Yani muayke geldim de dostlar. O ne satı oldu. 199 dolar. 269 dolar. Yaxşı. bu bitta 1000 dollardan tashqari 269 dollar foydamiz bo'lyapti har doim avtomatik puldan yech bo'lyapti 50 sof foydamiz yangi aksiya qiladiganimiz qora keys qora keysimizni qani mana aksiya endi qora keysga o'tdik do'stlar kelinglar aksiya bo'lib ketdi mana yurib ketdi ishlar 287 dollar yaxshi 305 dollar do'stlar Vo, qora keysga odam ko'p ekan qora kiyishga mashinalar ko'p ekan Hop oq HDDdan kerakmi oling aka 350 dollar 56 dollar o yaxshi qo'lim tegib ketib qoldi do'stlar video pauza bo'lib qolibdi 356 dollar yaxshi kelinglar mana aksiya bo'lib ketdi aksiyamiz xudo xohlasa 2000 dollar duecadicamente di appalacchia lì kelinglar mana yangi keys ochildi yero ho'p yangi narsa nima narsa ochiladi bemalol bitta narsa olish ketadi ssd 2 tb yangisidan olamiz yangi chiqqanda yuz sakson dollar yo'q bir donaga yetadi hop aylantiramiz bu ham qanaqadir mikroskema shekilli sddda ktb hop bir yuz yetmishtadan yetmish ikkita yaxshi endi kelinglar mana aksiyalar zo'r bo'lyapti do'stlar zo'rlari shu yerda kelaverasizlar appag degan yurishibsizlar appag appag upg emas appg hop hozircha yo'q yana unda do'stlar mana bir yuz yetmishta qilib olib videoni hozircha pauza qilib videoda keyin bir yuz yetmishta bo'lgandan keyin yangi joy ochishda davom ettiraman vaqtimiz olmaganlik holatda yillikigina reklama ham qo'yamiz qani ketdik xo'sh do'stlar endi qo'shib qo'yamiz besh yuz ellik dollar bo'lib qolibdi pulimiz mana parkirovka boshini qo'yadigan yer qo'yishdik uch dona ili menga fikr kelib qoldi kompyuterlarni bu yoqqa teramizda hmm, qolgan boshqa narsalarni bu yoqqa terib qo'yaylik deb Flagi bo'ldi qiynalmaslik uchun har darda yana narsa assortimentda ko'paysa, albatta boshqa yerga teramiz, aylantiramiz, uni aylantiramiz, buni ham aylantiramiz, buni ham aylantiramiz, buni ham aylantiramiz. Xo'p, mana bo'ldi. Mana endi. ikki ming reklama berib besh ming bersa oldi yangi aksiyani e'lon qilamiz okkey sotiladi aksiya narxlari uch ni tashkil etadi yangi narsa ochamiz qani hop yangi nimada nima tushadi yangi narsamiz hop ram to'rtga sakkiz da qilishimiz kerak ekan hop ikki yuz ellik dollarga buni olamiz ramiga to'rt sakkiz bitta ikkita olamiz avtomatik to'ldiradi uni keyin ko'chiramiz bu yoqqa hop yana mana bo'ldi ram to'rt yuz sakkiz hop mana kompyuterlar narsalar turibdi bu yoqqa bir yuz yetmishtadan to'qson to'rtta produktda sotdik yana bir yuz yetmishta bo'lganda davom ettiramiz Xo'sh do'stlar meni bitta ideya kelib qoldi. Qaysi narsa aksiga qo'ysak ikkitadan ko'paytiramiz? Xo'p, bu avtomatik 4 ta bo'ldi. 4 ta bo'ldi. Qaysi aksiya bo'lishidan nazar tadan qilib qo'ysak, produktimizni ham soni ko'payadi, har dollar ham shunga qarab ko'paysa kerak menimcha. Qonunni do'stlar, keyingi aksiyada qaysi nima bo'lishini ko'ramiz va shunda uni ham to'ldiramiz. Xo'sh do'stlar, mana mashg'ulligimiz 137 da bo'ldi. Yangi keys ochamiz. Xo'p, yangi keysda nima berar ekan? Ko'ramiz hozir. Wow. Oh, boshqacha keysdan hop Xo'p, 150 olamiz. Shundan qo'yamiz. 200 dollar ekan bitta qo'yamiz, ikkita qo'yamiz va qo'yamiz, buni joyini o'zgartiramiz. Belgilab o'tib qo'yamiz. bir chekkadan terelim. Buni yoqqa, buni yoqqa, bu yoqqa, buni bu yoqqa. Xo'p, buni, buni bu yoqqa, buni bu yoqqa. Xo'p, undan keyin oq ochildi, undan keyin qora ochildi. Yo'q, qora ochildi, keyin oq ochildi, keyin bu ochildi. Bunaqa yangi aksiyani belgilaymiz. Xo'p, oqni to'ldir. Xo'p, endi buni to'rtta qilib to'ldiramiz. Hop, 160 dollar bunga yetmayapti. Hop. Mana avtomatik qilib qo'ydim. Qo'yibdi. Hop, bunga bitta olib beramiz. 160 dollar yetmaydi ekan hali. 152 dollar davay olay. Ola olagamiz. Bo'ldi. Hozircha 2 dollar. Keyin aksiyani davom ettiramiz. Xo'sh do'stlar, mana yangi 500 RGB kita olamiz. aksiya bo'ldi. Iyli ming dollar, o'n ming dollar pulimiz bo'ldi. Boyda o'n ming dollar bo'ldi, o'n ming dollar. Shu yerda bo'lsa yana o'n ming dollar bo'ldi, xo'sh do'stlar, yana osondu. Keys ochilishiga ozgincha qoldi. Keys ochib video davom ettiramiz. Xo'sh do'stlar, mana keys ham ochyapmiz. Yo, pausa pausa qildi. xo'sh deyapman shuning uchun. O, RAM 432 GB RGB sotamiz endi. RAM past ekan, to'rt yuz Ikkita olamiz va joyini o'zgartiramiz. Xo'p, buni bu yoqqa porядka bilan bir chekkadan arzon arzon arzon, eng oxirida qimmat qilib shunaqa qilib qo'yyapmiz joylab. qani yana case ochib e, burnimizga ham ozgina qoldi bir yuz qirq ikki dollar yetmishtaga davom ettiramiz yangi aksiya yili yaşı bir yuz yetmishtaga qolgandi mana yangi aksiya qo'ydik yangi aksiyani ham bunga to'ldirdik mana ozgina joydan qornimiz katta bo'lib to'qib boshladik odamlar ham kelyapti narsalarimizni sotib olyapti mana yangi qo'yilgan narsalardan ham sotib olishyapti yana bir yuz yetmishtadan bir yuz ellik beshtasi bajarildi sandiq keysga ozgina qoldi qani unda keysni yetkazib olib davom ettiramiz xo'sh do'stlar yangi aksiya qora keysda to'rtta qilamiz hop to'rtta bo'ldi bunga oz qoldi или bunga uch dona qoldi sotuv produkti sotishimizga uch dona produktdan keyin bir yuz yetmish dollarda yigirma ikki ming dollar foyda naqd o'n ming do'konda bor tovarlar уже ko'payyapti borgan sari va joyni kattaytirishlikka oz qoldi nima keysga ham ozgina qoldi narsalar ketyapti zo'r savdolar bo'lyapti kichkinagina apk do'konimiz kattayyapti u o'h, sonni ochamiz keysda nima berdi keysda ko'ramiz Xo'sh, tezda. Yangi nima ochildi, do'stlar? Olamiz. Bitta, ikkita avtomatik to'ldirish. Mana ikki dona bo'lar ekan, ilimash. Xo'p, joy 2,5 mingga sotib ol deyapti. bizda bir ming sakkiz yuz bor ikki yarim minglik qilib yangi joyni ocha olamiz va aksiyamiz tugashiga ham bir minut qirq besh sekund qoldi qani unda videoni pauza qilamiz ishlarni qo'llanishga pul to'plab video davom ettiramiz xo'sh do'stlar mana aksiyamizni yangisini ko'rdik besh yuz sd rgb ha bu dollar ekan yigirma uch ming ko'kida bor yigirma ikki yarim ming ikki yarim ming Ha, ikki yarim ekan bu. 23 minglab yuribman ekan. <laughs> Xo'sh, videoda oxirigacha ko'ringlar do'stlar. Bu o'yinni qanday ustanovka qilishni video 1 sekunddan o'tkazmasdan ko'ringlar. Oxirida qanday yuklab olishni ko'rsataman. Xo'p, unda 25 ming bo'lishiga, 2,5 ming bo'lishiga ozgina qoldi. Keysga ham ozgina qoldi. Keys 50 aksiyani ham 2,5 ming qoldi. Hammasini o'xshab bitta oxirida video ko'rsataman. Do'stlar videoda oxirigacha ko'ringlar, o'tkazmanglar. Xo'sh do'stlar, mana 2.5 ming bo'ldi. 2.5 mingni bosamiz. Hop, yangicha aksiya. Mana uni kuchaytiramiz ekan. 600 dollar pul yo'q. Yana ochamiz keysda. Hop, keysdan nima tushadi? Yangi PlayStation. Uh, zo'r playstation bugundan sotib olamiz afsuski hozircha yonimizda aka ho'p bir yuz sakson to'qqizda besh yuzta bo'lishi kerak ekan playstation yo'q <laughs> deyishyapti ikki <laughs> yuz yetmish beshga sotib olamiz biz yo'q unga emas o'tkazamiz yuz yetmish beshda ikkita uchta to'rtta yana pul yetmaydiganga canı o'zgartiramiz ho'p endi ofisni boshqatdan tanlaymiz shu yerga o'rtakadan joylaymiz hop hop hop hop Oski gullar qo'shsa nima deysizlar do'stlar hozircha ochilmagan ekan keyinchalik qo'yamiz aka ho'p buni aynan bu yerga qo'yib turamiz hozircha ho'p ramni olti yuz dollar Endi bu aksiya bo'layotgan narsa hozir uncha pul yo'q ekan bir yuz sakson to'rt yuz sakson bittaga ozgina qoldi shu aksiya bo'layotganini to'ldirib qo'ysak. kelinglar bir yo'li o'zi ozginasi qolibdi bitta mashin bilan playstation ila kompyuterlar qolibdi Bu yerda kompyuterlarni to'ldirib turamiz ikki yuz yetmish besh ikki bitta olamiz playstation bir yuz yetmish besh bitta olamiz yana bitta playstation bir yuz yetmish besh pul bo'ldi Xo'p, bu 600 dollar ekan, uncha qimmatroq ekan. Xo'p, bunisi 200 dollar, bunisi 275 dollar. Bularni endi unga pul yig'ib turib video davom ettiramiz. Mana do'stlar, yangi aksiyani ham beramiz. Oq keys dollar. Bundan bitta, bundan bitta, ili bundan Ga ozgina pul yetmaydi ekan. besh dollar bu esa 600 dollar 1200 dollar qilib videoni davom ettiramiz yangi aksiyamiz oq gays keys kompyuterlarimizdan yaxshi ketyapti hozircha hammasi pul bitta mana ram to'rt ga o'ttiz ikkili rgbdan ikkidan olsak hamma narsamiz full to'ldir bo'ladi qani unda davom ettiramiz Mana yangi aksiya ham qo'ydik. PlayStation bilan erga bir ming ikki yuz bo'ldi. Qo'ydik bu bo'ldi. Endi mana keysimizga ham ozgina qoldi. Mana do'stlar bugungi videoroligimiz shundan iborat edi. Mana do'kon Appago do'konimizni ko'rsataman. Qora keys, oq keys. Undan keyin Pink Blue Black keysi. Ondan keyin white fit case. Xo'p, buni bu yoqda HDD 2 TB-li keyin SSD 500 GB-li keyin SSD 2 TB-li narsamiz bor. 50 RAM 4 8 GB-imiz bor. 50 keyin RAM 4 32 RGB-imiz bor. Undan keyin retro konsol degan narsamiz bor ekan ili keyin PlayStationni birinchisi bor o'zida hozir do'konimizda shular bor aksiyada PlayStation bilan 5 SSD 500 gigabaytligi aksiyada qo'yilgan hozircha aksiyamiz 1 minut 4 sekundni tashkil etadi keysimiz ham mana ochildi shuni kutayotgandim mana keysni ochamiz yangi nima u havorang va oqli keys kompyuter uchun ochildi. Havorang. Xo'p, 300 bitta olamiz. Yili joyini o'zgartiramiz. Сразу o'zini joyiga qaytaramiz. Xo'p. Topilsa avtomatik qo'yiladi. Xo'sh do'stlar, mana ko'rsatmaganim mana shu. Havorang pushti havo rangli oq keysimiz mana shu bo'ldi shu to'ldirganimni olib uni ham to'ldirib bugungi videoroligim sizlarga yoqayotgan bo'lsa videoga do'stlar layk bosib kommentariyada fikrimizni qoldirib kanalimizga yangi bo'lsanglar obuna bo'lib video haqida o'yin haqida fikringlarni qoldiringlar xo'sh do'stlar o'zinglarni ehtiyot qilinglar sizlar bilan men abdulbos kanali bo'ldi do'stlar hammaga xayr ko'rishguncha deb qolaman Joninglar sog' bo'lsin do'stlar. Hammaga rahmat, katta rahmat. Video yakunlandi bo'lasizmi? Lekin adashasiz. Hali videoni oxiri oldinda. Videoda mana nihoyat oxiriga yetib keldik. Mana описаниясini bossanglar, mana mana opisaniya bo'lar, shuni bosamiz va davomini bossanglar, mana o'yinni yuklab olish Telegram kanalimiz. Telegram kanalimizni ham ekranlarga chiqarib beraman. Telegram kanalda bossanglar avtomatik telegram kanalimizga olib o'tadi sizlarni mana mana shu yerdan programma barcha yangiliklarni bilishinglar mumkin ekrani ekraninglarda ham mana shu ko'rsatib mana bosit abdul bois abdullayev deb yozsanglar chiqadi ho'p endi play marketga kiyim Marshall gaming shop deb yozamiz gaming shop deb ikkinchisi chiqib keladi mana mana shuni ustiga qilasizlar shuni silkasini hozir men mana mana o'sha programma deb turib tashlab qo'yyapman ikkalasini shuni tashlab berman bitta shu telegram kanalidan mana hozir o'z ko'zinglar oldilardan tashlab beraman してしまうのがダメでしょmana eh. video chiqishi bilan mashhurlar yetib borasizlarga hozir men x deb so'raman chunki mana shu video premyera bo'lganidan keyin ular chiqarib tashlanadi sizlar mana shuni установка qilib o'ynashinglar mumkin playmark hozir mana play marketdan yuklash deb ochishni bitta bosilib o'z avtomatikidan shu o'yinga olib o'tadi обновление обновления yangi Windows buyurtmasida Windows'ning son chormachasi tomonidan Windows'ning eksklyuziv zagrafiguli o'rnatishni o'zinglar yaxshi на том мазах, qilib maroqli o'yin deb tilayman. Hammaga rahmat, hammaga xayr do'stlar.